ጤና የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ ጎመን ከሁለት አይነት አይብ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጎመኑን አጥቤና ቀንጥሼ እቀቅለዋለሁ። ለጎመኑ መቀቀያ ተለቅ ያለ ድስትን ያዘጋጀሁት። ድስት ውስጥ ውሃና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ ያለው ጎመኑን እየቀነጠስኩ አስገባና እቀቅ እያበስለዋለሁ። እየጎመኑን ቅጠሉን ብቻ ነው የምቀቅለው። ድስቱን ሙልት አድርጎት የነበረው ጎመን ሙሽሽ ብሎ ጎመኑ እስኪበስልልኝ ከጎኑ ደግሞ አይቡን እጥድ አለው። ለአይቡ መስሪያ የምጠቀመው ቫይታሚን ዲ ወተት ነው። አንድ ጋሎን ወይም 3.78 ሊትር ነው። ነገሩ ወይም ከአቸቶ ግማሽ ኩባያ በመጠቀም አይቡን አዘጋጀዋለሁ። ለአይቡ መስሪያ ንጹህ ድስት አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን ድስት ውስጥ አስገባዋለሁ። ከአቸቶ ግማሽ ኩባያ አደርግና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ጥደዋለሁ። አይቡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አይብ ነው የሆነው። አይቡን ካሬራው ከመለየቴ በፊት በደንብ አቀዘቅዘዋለሁ። አይቡን ቦንፊትና እሳሳ ባለ ከጥጥ በተሰራ ጨርቅ አጥልየዋለሁ። ቪዲዮ የቀረጽኩ መስሎ ነበር። በጣም ይቅርታ ቪዲዮን አልቀረጽኩትም። አይቡ ፍርፍር ያለና በጣም ቆንጆ አይብ ነው የሆነው። ጎመኑን ብስል አድርጌ አቀዝቅዤዋለሁ። አጥልዬና በእጄ በደንብ ጭምቅ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ እፈጨዋለሁ። ጎመኑ ድቅቅ አድርገን መክተፍ እንችላለን። እኔ አሁን ጊዜ ስለሌለኝ የእንግዶችም ሰዓት መምጫቸው ስለደረሰ በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። ማይ ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ኮረሪማ የተቆላ ስለሆነ ሞቅ ሞቅ አድርጌና ቀዝቀዣ አዘጋጅቸዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። ለጎመኑ ማጣፈጫ ኮረሪማ፣ የቀለጠ ቀቤና ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ። ጎመኑ ስቀቅለው ጨው ስላደረኩበት ሚጥሚጣውም ጨው ስለሚኖረው ተጨማሪ ጨው ማድረግ አያስፈልገንም። ጎመኑ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማና ከቀለጠው ቅቤ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አደርግና አቀላቀላቸዋለሁ ኮረሪማ በምናደርግበት ሰዓት በጣም እንዳይበዛብን መጠንቀቅ አለብን። በጣም ካበዛኑ ምርር ስለሚያደርግብን ጎመኑን የጎመናችንን ብዛት እያየን እንደ ብዛቱ ተጨማሪ የሚያስፈልገው ከሆነ እያስገባንና እያዋህድን እናዘጋጀዋለን። የቅቤውንና የሚጥሚጣውን ብዛት እንደየፍላጎታችን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ አደርግና ዋዳቸዋለሁ ጎመኑን ቀመሜና በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። አቀርበበት ጣባ ላይ አድርገዋለሁ። ጎመኑን ጣባ ላይ ካደረኩት በኋላ በማንኪያ ቅርጽ ሰጥቻለሁ ጎመኑን በቀመምኩበት ሳህን ላይ አይቡን ቀመመዋለሁ ካዘጋጀው አይብ ግማሹን ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ላይቡ ብዬ እያስቀረውትን ጎመን አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያን የሚያህለው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማና አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ቅቤ ያደርግና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ተጨማሪ ቅቤ ያደርግና በደንብ አቀላቀላቸዋለሁ። ቅቤው color ኡ ወደ ቢጫ የሄደ ነው። ቅቤ ሳነጠር እርድ ስለምጠቀም የአይቡ color ወደ ቢጫነት እየሄደ ነው። ቢጫና ጎመኔ color ማለት ነው። አይቡን ከጎመኑ ጋር በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ጣባው ላይ ከጎመኑ ጎን አደርጋለሁ እየቀረው ቦታ ላይ ነጩን አይብ አደርግበታለሁ። ከላይ ትንሽ ቅቤ አደርግበታለሁ። ቀቤን እንደነገርኳችሁ በርድ ስለሆነ ማነጥረው የአይቡን ከለር ትንሽ ወደ ቢጫነት ቀይሮታል። አይብ በጎመኑን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ እንግዶቼን ሸኝቼበታለሁ። የቆጮውን አሰራር ከክትፎ ጋር በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።